L'estraneo non mi provoca paura. Non è quello che non conosco che mi preoccupa. In un certo senso ho paura che le persone possano chiudersi troppo. Non ho perso fiducia nella società in cui vivo, eh, però ehm, io la vivo in modo un po' più eh, pauroso. Tante persone tendono a chiudersi vista eh, la catena di eventi che, che sta accadendo e, ehm, mm, non credo che sia però una risposta giusta. È eh, appunto il chiudersi la cosa di cui bisogna avere paura, non tanto l'aprirsi. Questo non mi impedisce di, di andare in piscina, di andare in palestra, di continuare ad andare al lavoro ai miei stessi orari. Quello che noi eh, conosciamo è un po' un punto fermo, è un po' una nostra sicurezza e quello che non si conosce mh, mm, fa paura. Credo che quando ci si trova confrontati a realtà come quelle odierne, mh, mm, cioè la risposta sia andare a scoprire le ragioni capirle, per quanto siano magari assurde per noi, e magari cercare, un, non lo so, un terreno di, di scambio, un confronto. Il fatto che tu ti senta colpito, tu ti senta un bersaglio nella vita quotidiana, a lungo andare, eh, secondo me, ha una forza che logora, è una paura che eh, intacca eh, questa fiducia, questa generosità. La paura non deve impedirti di prendere delle decisioni e di continuare e di sperare, perché la speranza, anche che sembri un, un po' meno rosea, la speranza c'è. Trovo che sia la mancanza di conoscenza dell'estraneo che crea paura e quindi la conoscenza è l'unica cura. <laughs>